Ehi, guarda, c'è una recinzione. Sì, è vero. Perché non lo scavalchiamo? In paese ci hanno detto che si può fare. Chissà quante cose ci saranno là dietro. Eh, già, quante curiosità e quante nuove scoperte. Forza, andiamo. andiamo. Alto, fermatevi, non potete sorpassare la recinzione. Se c'è una vuol dire che non potete entrare, almeno che non abbiate il permesso degli archeologi. Se venite mentre lavorano sarà fantastico. ricerca cioè, non ci sono oggetti di valore, ma solamente attrezzi. Infatti i reperti ritrovati vengono portati subito al sicuro. Un atto mandalico non è giusto nei confronti degli altri e della storia. Per riparare danni ci vuole impegno, fatica e molti soldi, non è bello. scavo non c'è niente di tanto prezioso, perché dovete distruggerlo? Ogni volta dobbiamo riparare i vostri danni. È vero, ma così distruggete il nostro passato e la nostra storia di vignale. È inutile rubare o distruggere, tanto poi non ci guadagnate niente. Gli archeologi hanno fatto molta fatica a trovare i reperti del passato, non distruggeteli. Così rovinate un luogo antico, aiutateci a sconfiggere il vandalismo. noi fuori dagli scavi per dirvi che eh, l'unica cosa che rubate è la possibilità di scoprire la storia. Voi volete sapere chi viveva qui nell'antichità? Ma se lo volete sapere non scavalcate la recinzione, entrate solo quando gli archeologi stanno lavorando. Anche se non vi importa della storia, fatelo per noi.